で <laughs> じゃあいただどうもどうもじゃあおちゃいたいの乾杯ちっちゃい いやちゃんと立て替え。はい。今回は。あ、そうだった。じゃあ次回。持ち回りですね。そうですね。で、今回の、えー、テーマである、その、まあ、い最近読んでる本とか、えー、何回も読み読みかけた本とか。はい、あるある。 <laughs> おすすめの本。うん、そうですね。はい。ぜひ、ぜひ。紹介していきます。はい、行きましょう。じゃあ、じゃあ、真ん中の人から。えー、真ん中ですか。はい。私は。 ローバーです。これ漫画なんですけれども、1巻から10巻まであります。で、何がおすすめかというとですね、まず、えーと、ストーリーが、うんまあ、恋愛と青春の話なんですけれども、うん、ある美術大学で1年生が1年生から4年生までのこう成長の記録を書いた まあ、初めの方は、まあ、2年生の時から始まるんですけど、まあ、1年生のことを振り返りつつ、4年生になるまで、卒業するまでをずっと、あの、綴っているっていう本なんですけれども、特 <laughs> になんか、蜂蜜とクローバーのその意味ですかそれは読んだらわかるんですけれども、まああの。 ネタバレしちゃうんですよね。まず最後の最後にこの蜂蜜とクローバーがなぜ題名になったかが分かります。最後の最後でかります。そうなんですで、まああの日本語を勉強している人たちにとったらちょっとその漢字とかがあって難しいかもしれないんですけれどもあの絵もあるし ちょっと推測しながら読むっていう方法はあるかなと思いますで日本語がねとても綺麗なんですよね詩的であの私が読んでてこんなに綺麗な日本語を という感じです。で、えー、蜂蜜とクローバーでした。はい。わざわざ日本から持ってきました。このポッドキャストのために。いえいえ。ああ、それは面白い。予知してたかもしれない。じゃあ学生にも紹介したそうですね。したいんですけれどもね、これ読めるかなと、まだちょっとね、2年生の段階で難しいかなと思って、MA になったんです。絵で推測させるっていうのね、うん、 の一つので、まあ、自分たちでその、まあ、穴埋めして <laughs> 穴埋めっていうか、まあ、どういう話なのかっていうのをいろいろ推測するまた新しい話がそうですね、生まれるかもしれない <laughs> あと擬音語とか擬態語とかもたくさんあるので、そう、そういうのを見てなんか日本の文化とか、そういうの言語学的なこととか文化を知れるかなと思います。まあ、 この前のツイッターの日本語とか、そうそうですあれですね、車と、ですね。あの、最近どうですか車ですか、はい、もうだいぶ、あの、運転できるようになりました。はい。そうですね、はい。じゃあ、それじゃあ、次の、はい。じゃあ、先生お願いします。はい、えー、今読んでる本ですが、はい、えー、ヒューマ インドの、え星になれっていう、まあ、インド版アニメ「巨人の星誕生の秘訣」まあ、まあ、必要だっていうのがあって、はい、で、えー、どういう話かというと、えー、この、えーまあ「巨人の星」という、まあ、とても有名なアニメがあって、まあ、野球なんですね、でそのその「巨人の星」のプロデューサーが、えー、今度ですねインドで同じそのあのほとんど吹き替えになってるじゃない インドと日本のっていうのは。で、今回は、えー、吹き替えではなくて、インド版を作りたいっていうことで、でもうゼロから作りたいただし、スポーツっていうのは、まあ、国によってね、えー、そのその読者が感じる気持ちとか全然違うし、えー、野球だと全然通じない。そうですそこで、じゃあ、クリケットにしよう。まあ、インドで一番人気のクリケットにしようということで、あのこの巨人の星の まあ、登場人物が全てをクリケット選手にしてるわけなんですね。うん、で、えー、その、まあ、あの、俳優というか、えーまあ、そのその主なキャラクターが、えー、スーライチ。スーライチ <laughs> って言って、で、そうですね。そうですね。巨人の星がですね、インドで撮影されて、放映されたときには、えー、スーライチ、ザ・ライジング・スターという、えー、そう、アニメがですね、 ー、インドで放映されて、えー、そうなんです、はい、あの多分カラーズで、えー、放映されたと思います。で、その裏の話がですね、えー、あって、まあ、例えばその、まあ、クリケットにする、まあ、ただね、グラウンド変えて、えー、あの制服変えるだけでするんじゃないかと、えー、思いきや、そう簡単には話が、ええー、それでですね、あの例えばあの巨人の星 プス、あこら、 <laughs> 骨折してギプス好きなんですよ。ただしそのインド、インド人から見ると、まあ、日本人だとギプスだと、あもうかなり、えー、なんていうか、熱心で、えー、強い人、強い意志のあるんだっていう意味があるんですけれども、インドではですね、虐待されたかと思われるので、それでギプスはもうここでは使えない。いろいろそういう話が まあ、まだまだ、えー、早いかと思いますが、うん、あ学士課とかね、うん、ただその日本語を教えてる人とか、うん、えー、また、えー、インドに長年住んでいる日本人とかには、すごく興味がまああるんじゃないかなと思って、今日、えー、この本が、えー、インドの星になれっていう、まああの、アニメの話じゃなくて、アニメのアニメ制作の裏にどんな話があるのかとか、えー、あとは、え <laughs> 今、まあえー、実はその先週から読み始めた。はい、はい ということで、はい、ヒーマンに投ですね。はい、はい、ハイドラバードにいる視聴者が、ぜひぜひ、読んでください。はい、読んでください。はい、はい、お貸します。レまで来てください。一日2 0円でお貸します。はい、じゃあ。あはい。そうですけど、まあ、あの。 えー、授業でも使いますけれども、うん、まあ、あの個人であの読む読み返すのも面白いんですけども、これを声に出して読みたい日本人なんですが、えー、っと、まあ、日本でもベストセラーになったって書いてありますどうかどうかわかんないですけど、えー、っと、まあ、いろいろ日本の文学作、まあ、文学作品だけではないんですけども、いろんな、こう、あの、例えば、えー、早口言葉とか、 文学の方が多い、ね、でも文学は文学を、まあ、あの人が文学を読む時声に出して読むんではなくて注目で読んでいてでその内容に感動するわけですよね。でもこれはあの文学作品を声に出して読んでその音をあの楽しむという 面白いうん、えっ、ー、と、まあ、例えば、特に私が好きなのがあるんですけども、ちょっとその心理の方かもしれません。まあ、編集者カットして、はいはいはい。はい、まあ、声にあ声に出して、えー、読みたい日本語ですね。まあ、そうですね。じゃあ、探す間は。はい。はい、いや、私もこれね、あの、日本にいた時も読んだんですけども、実は祖母の家に で、まあ、読んでみてその時は何も感じなかったんですけどね、イングリッてもう一度読んだ時にあっっていう気づきがたくさんあってすごく面白かったです例えばあのなんですかね声に出して読むとこう日本のリズムとか日本語の音っていうのがそうですねどのようにその文学に入れられて遊ばれ遊ばれているというか遊びがあるっていうのが 綺麗だなと思ったり興味深いなと思ったりしてで、まあえっと、小説とか古典とかあと詩それから歌も俳句とかも俳句もあるし短歌もあるし歌も入っていてでそれを全部こう読み比べてみた時に共通点が見えたりしてすごく けは。まあ、はい、あの、それは宮沢賢治なんですけれども、 <laughs> はい、あの宮沢賢治の梶の又三郎。ああ、どどどどど。これを読むと面白い。まあ、特に声で出して読むと面白いでどね。どどどどどどどどどどど。ど <laughs> い そうですね、あの音が鳥ほど文学に、あの影響して日本の文学にね、影響し、まあ、あの影響を及ぼしているのかっていうのは、まあ、このまさに、まあ、これですね。そうですね。で、こあの同じ詩の中で、その青い子供を吹き飛ばせっていうのも七五調になっているんですね。そうなんではい。で、見てみると、いろんな詩とか歌が結局七五調だったりする。そうですね。ね、それでなんかああ、面白いなと思 それもしかしてあの自然にその仕事になっているのかそれとも、うん、あそういう影響があって、まあ、サッカーも、えー、日本語っていう言葉は七五調になるなりやすいと思いますなりやすいですね、で日本人にとっても七五調が聞きやすい心地がいいっていう感じることなんですよね、えー、話してる時もやっぱりそのどういうふうに切る、まあ、今までの話だとね、うん、やはりその 切るところは、うんまあ、文法項目は、まあ、なんていうんだろう、その、だから書くときの、あの、焦点が入るのと、はい、話すときの、うん、その、止めたりする、ポーズがね、はい、そのポーズは、まあ、多分その必要上で言わないとなってないと思うけど、声優とか、話が上手に人とっていうのは、え無意識にそういうふうになってるのかっていう、まあ、一つ、まあ、研究の 最初になるんじゃないかなと。日本人はね、無意識にあの、ね、もうポーズが、ポーズばかりしてる。そうですね。あとなんか標語とか、標語ってあのよく看板とかみたいな危ない。はいはいはい。そういうそういうのも全部七五調で書かれてたりして、そういうのはこう。 心に残りやすいのかな日本人にとってね、うん、日本人にとってそういうのがもう染みついてるのかなと思ったあキャッチフレーズですねそうですね <laughs> キャッチフレーズすごくキャッチコピーですね、はい、よく読んでみたら本当に七五調なんですよ5文字か七文字、結構そういうのを研究したり面白いかもしれ <laughs> そうですね、じゃああの CD は CD ついてるんですか c 理はない、ね、ない。じゃあ、はい、あの、もうこれはあの日本人向けですので、もうあの読めると思って、多分るでで、まあ、日本人が自分で声に出して、いろいろ気づく。じゃあ、解説はない。解説。解説は、もあります。あるですね。はい。そのこういうところが面白いよ、ね。とか、あの、その文学の背景とか。はい。だから、すごい知識的 役に立ちますし、とても面白いです。ぜひ皆さん、これであの音声も作っていやいやい <laughs> 実は、ね、この前のそのセミナーでね、えー、紹介したその本人で、えー、その詩を読む、えー、俳句を読むっていうのが別々にあって、でそそうあの読み方、はい、あの解説もあるし、詩、う、律、ん、記の、まあ、本なんですけど、ね、どういうふうに あの、まあ、切り字のところを読むかとか、うん、えー、そういうあの細かい指摘があって、はい、あるんでコミュニケーションのための日本語っていう、はい日本語トレーニングっていうのがあって、詩の読み方っていうのがあって、えー、そうなんですね。あ、あの、デリーでのセミナーで、その、その一個あの本を紹介紹介したんですね。コミュニケーショントレーニングの本っていうのがあって、あの、うちの いましたし。いましたよ。はい。多分記憶がそこだけ記憶が飛んでるんで。三、人で。この前のあの。あの JU の。デリーの。ななぜか覚えてない。たぶん、その本のとこだけ記憶が抜けます。ああ。セミナーはもちろん。その話をしたのは覚えてない。ああはいはい。なぜか。 ここだけちょっと。はい。あ、でも、とても面白い。私も好きですはい。いろんな面白い。例えばこれはまあ学生にあの読ませたらみんな楽しこれありましたあのもしかして視聴覚室でこれを使いましたかはい 使ったんですね。はい、そうそうそう。いや、あの、ワードファイルに、ああ、そうそう、早口言葉っていうのがあって、誰がやってるのかなと思って。あとは、まあ、受験ゲね、はい。に覚えさせて。効果、あの、効果っていうか、まあ、学生さんも喜ぶよね。はい。まあ、これで、あの、ちょっと文学に興味を持つようになると ああ、これ最初に使ったのは、うん、まああの何年か前のことなんですけれども、あの、うん、SRJ っていうか、あはい、 <laughs> あれで初めて使いました。文学入門文学入門っていうか、まあまあ、はい、まあ日本語の文章を読むっていうでそれでまああのいつも通りでもあの昔ながらのその文学の入門の仕方、まあ、だけだと学生は今 生はあんまりちゃう。ちゃう、ちゃう。しかも、昼、あの、3時から。3時から。三時からね。もう、昼ご飯食べてます。 <laughs> まあでも、あの、それだけ真鍮。何でも入ってます。これはもう、よよあのよ読ませたんですかそれと読ませましたね。あ、はい。 <laughs> 日本人でも読まない。 <laughs> 百年はもちろん。いろんな文学作品にも出会えるし、はい、もうから半分まで。半分はっけ？分ありますよ。半分半分。あ、半分ですか？半分はなんかあったような気がします。 あの、多分理学の国破れてさんぐらい、あの、和尚の俳句の、本当に。あと、はい、工場の月の。 まあ、李白はその中国ではといも有名な、はいはいはい。いや、でも読んだことがない。ぜひ読んしみじみとしますよね、話。そうですね。李白の国破れて三白春 はお城とかがあったところが全部荒れ地になって、草がいっぱい生えていて、そこに立ってなんかあのその場所を見るといろんなあれあれって俳句のあれですよね。その夏草やそうそうそうそうあそれのもと、あそうなんだ。だからいろんなことに関係してきて、なるほどなんか面白いな。はもともとの漢文。 この初めの2行はものすごく有名で、日本人はみんな知っているぐらい。あ、で、これは理学ではなくてどこでした。 <laughs> はい、すみません。すみませんでした。 <laughs> <laughs> この前 WC と一緒なんです。 まあ、研究の参考にはしないでください。工場の月もありま工場の月。うん、じゃあ、まあ、ちょっとあの、先の話に、はいはい、戻しますうん、あの、ここの、あの、えー、その吹き替えだけじゃなくて、まあ、ゼロから作ったっった吹き替えはなし。吹き替えはもちろんないんですけど、まあ、吹き替えだけでもいろんなことを変えないといけないんですよね。はい しんちゃんね、ゆうちゃんね、そう。酒が上手になってまし本当に。はい。いや、さ、それと、あとしんちゃんっていうのはね、ほら、親に対して使う言葉だというのは、日本ならわかかるけど、インド人はね、ほら、親に対して使う言葉と、まあ、その、同等の同じレベルの人と使う言葉っていうのはもう、はっきりしてるし。 、日本だと漫画の世界ではそれ許されてるわけなんですよね、うん、漫画の世界でいうと、うん、日本人はこのしんちゃんはダメな子だっていうことを分かってるんですよね。ダメな子の、まあ、なんていうか許容範囲が、まあ、その範囲が、えー、かなり柔軟なんですよ、ね、でインドはアニメとか、まあ、子供が読むものっていうのは、道徳に、ね、どうしても道徳が入らないとダメっていうのがあってだから子供は そのやはりその道徳の壁をですね、もう破って破るというかもう破るものは子供には読あ読ませないというには、えー、まあ、見てほしくないっいう親が、まあ、一時的には放送禁止にもなったっていう話は聞いたんですけど、そんはい、そんなれだったんですね、影響が、はい、しかしねそれそれよりもそのどどういうふうに翻訳あの翻訳というかそ、えー、その、まあ、多分吹き替えだから、 会の前にね、日本語から、えーまあ、ヒンディー語とか、 <laughs> まあ、ヒンディー語、そしてヒンディー語から、まあ、インドの、まあ、いろんな公用語に翻訳されたと思いますけれども。あ、そうですか。え、あの、ヒンディー語だけではないんですか、はい、マレーアルメ語もあるあると思います。だっていろんなところであの翻訳されてますから。あ、じゃあ間違ってるかもしれない。あ、あ見たことないんですけれども。はい。そうですね、はい。あ、だけなんですか。あ、そうか、じゃあ、あの、 キャラでもやってるかなと思って、ん、多分その全国に全放送されてはいるけれども言語としてはヒンデなってあかあそうなんですねあそうかもしれない、ね、なんか最近日本語で日本版アニメをやってるチャンネルがありますよ、あります。はい。本当に。インドでやってるんですけど、うん、日本語でやってる。え、じゃあそこに字幕はあるんです いや私が見たのは、あの、まあ、ドドラえもんのね、ケララあのマレアルム語版があって、あれ全部吹き替えなんですけどね、あのタミル語と、あこの前の翻訳の課題として、ええタミル語、えー、タミル語、えー、マレアルム語とインディー語で、この、まあ、あのこの語話者が、まあ、あの中学生の、ね、語話者がいるので、翻訳をね、あの、思うんじゃなく、あの、なんていうか、 ことの日本語のものじゃなくて、そのこれ翻訳あの学生が翻訳したものだよって言って、あ渡したわけね。でどれほどあのなんていうんだろうその、えー、自然な、えー、言語になってるかあの聞いたらねもうかなりもうこれはもうあので最後のね、えー、タケコプターとかを撮ったんですけどね、うん、一番最初のあのみんなを幸せにするっていう、まあ今ちょっと覚えてないけど、まあ、みんないろいろ願いがあってそれを 叶えてあげるのが僕の仕事だよっていう、そこだけを考えたら、それも自然ですよ。自然な、まあ、僕なんですよ。で、後でね、じゃあ、はい、本物はこれですよって言われましたら、 <laughs> ああ竹こったーって。で、そこはもう吹き替えはもうちゃんとやってやってるんですね。ただ、今のそのこの話だとね、ちゃんとね、インドインド人に、まあ、適切な、まあ、インド人 ド人にふさわしい、うん、まあ、あのスクリプトになってるけど、うん、えー、しんちゃんはどうしてそういうふうにならなかったのかっていうのは私は最初からあの疑問なのああなんか放送形式になる前に、プロデューサーとかとの話し合いの中でまたそのスクリプトのね何回も声優と、まあ、話し合いとかがあったと思うんですけれども、うん、なぜそうそういうヒアリングの時にその話が出てこなかったのかっていうのはとても疑問、ん、疑問です ただしんちゃんそれなくしちゃったらしんちゃんじゃなくなっちゃうから、あとプロデューサーもこれでちょっと悪そうな子が売れるんじゃないかという考え方もあったりそうかもしれないですね現実的にこういうのあるよみたいなあるあるでいけるんじゃないかと思ったらやっぱり無理だった、面白いですね、はい、議会では ういうふうに訳すか訳すかっていうのを、吹き替えでもそうだしあの字幕でもそうですけど、いろんなこう課題がたくさんあります、その私が修士課程1年でしたっけ2年でしたっけああ2年生2年生年生、はい、あるんですサブタイトルを作ってでその論文も しああ、あの、その、はいはい。あ日本人の知らない日本語などの字幕。字幕を作成する課題の前に、はい、あの、あ、何冊か、論文を読んだんですね。はい、何個か読んで、はい、で、その、今、どんどんそういう自分たちで、えとダビダビじゃなくて、字幕を作って、うん、えーと、ネットに上げる人たちがたくさんいるじゃないですか。あ、そうです それを今度インドのその学校用語でやってみたかっていうのもあったし、で、はい、でまあそれその一環として私たちもそのまあ、私のクラスメートはボボで、私はベンガル語で。そうなんです。第2言語で。字幕を作ってみようっていう課題があったんです。で、まあ、ね、日本語ではあるけれども、他の言語でない そういうのがたくさん出てきたりして、難しいなと。まあ、日本人の、ね、知らない日本語っていうあのドラマの中には、まあ、漫画でドラマ、テレビドラマになってたね。で、その中にはね、もう外国人が、えー、日本語教師に、あ、日本人の、えー、日本語教師に、えー、なぜ日本語がこうなってるかっていうのを、何回も何回もご質問をするわけですね。で、えー、いわゆるその日本、あの、だからその、 系だと、えー、あの助数詞がどうなるかとか、本だと、じゃあ一冊、じゃあ蛇だとどうなりますかっていう、中国人がね、いや、中国ではこうなんだけど、なぜっていう話があって、これはあの字幕にすると、特にインドのインドのその公用語のこう字幕、公用語でね、字幕をつけるとすると、かなり難しくなる。それをまあ5分くらいのものを、5分くらいですよね、全部やってあれは、いや、全部やりました。全部やりまし全部やった けど。あ、25分やってくれたんです。やってくれたんですねあの、 <laughs> そういう意で。はい。課題でした、先生。そうですね、はい。いや、十分前の話で。あ、でも面白かったんです。あ話し、話し合って、あここはまあ、いどんな疑問とか課題とか、面白いな。あれでも難しかったね。だから。 一つのその画面というかショットのショットっていうんそのどれほどの字が入るかっていうここからも難しくなるんですそうですよ、ね、そうどれくらい読めるかっていう1秒間に何字読めるか限られてくるんですみたいな感じ。そう。う。で、ね、最近ではそのそういうのを無視 つけてみたりとか、うん、今はもうネットで見るときはストップして、うん、ストップで読めるから、それでもいける、ああ、なんか字幕もいろいろ変わってきてるのかなっていうね。はい、そうですね。はい、とても面白かった。いい勉強になりました。ああ、私ということで、えー、今週の 人で巨人の星の単純ですね。はい。はい、声に出して読みたい日本語です。はい。ということで、えー、はい。はい、すいや前の。 <laughs>